candidato de nuestros amigos, dos amigos míos. Primero, vamos con, con Carilín. Así que bienvenida, Carilín, esto Flow. Bienvenida, bienvenida. Eh, eh, que, está con nosotros, eh, Carilín, que está activa. Yo no sé a qué hora ya come. Pues, no, esa, mujer está trabajando, está trabajando. Ya, ya hemos comido mucho, comemos después. <laughs> ¿Cómo va, cómo se, activa una campaña luego que ya tú has tenido? todos tus recursos y todo tu equipo de trabajo concentradas para el 16 de febrero. Entonces, concentrarlo de nuevo, ¿cómo se logra eso? Continuando el contacto con los dirigentes y con, la, con los simpatizantes, manteniendo las redes activas. Ustedes saben que es el método ahora mismo por excelencia. Que ahí que la gente dice, siente, yo casi no sé de ti. Pero si ¿Qué es lo que te pasa? Yo no te veo si por ningún lado. sí, porque ahí, ahí que está el contacto con la gente ahora. Ahora eh, hice algunos programas de televisión que no lo había hecho. Y así en la calle, en lo que sabemos hacer. Hay muchos candidatos que tampoco no se sienten también. O sea, hay muchos candidatos que no se han sentido por esa misma razón. Tú sabes que lo que pasó el domingo 16 eh, golpeó a todo el mundo. Y hay personas que reaccionan primero que otras. Por no decir que hay, que hay que reaccionan últimas que otras. Es lo mismo. Hay gente que hablan, dice un amigo mío, eh, mi amigo Yerjan, sin saber, habla sin saber. Pero yo le pregunto a usted, porque muchos candidatos han hablado de esa forma. ¿Usted sabía algo de su votación en el momento? O usted dijo, bueno, yo sé cómo iba. Mira, realmente le viene el dato. O sea, me, me, han dado datos, pero personas que estaban trabajando ahí. O sea, en, el, en ese no Sí, porque se, da una, No nada oficial, porque no me gusta boca hablar de disparate. boca de urna. Si no, mira, pues iba bien ahí, eh, en tal y tal mesa llevaba tanto, yo lo llevaba contado. O sea, dirigentes nuestros que iban llevando personas y iban Exactamente. Ese es el corte y los informes que yo, que usted tenía que yo tengo. Pero nada oficial, de que, la Junta me dijo, que el delegado me dijo, no, nada de eso. Que usted sabía que usted tenía una buena ventaja. Una buena aceptación, la gente estaba <laughs> votando. Neto, Carilyn, ¿cómo tú te has sentido después del 16 con, la, parte alta que se ha identificado mucho contigo? Después del 16, ¿cómo te has sentido? Porque... Eh, todo el mundo piensa que Carolyn Poppy... De allá vengo yo ahora, de la parte alta. Pero he visto que la aceptación es muy buena en la parte alta, donde muchos dirigentes le, da temor entrar. ¿Cómo te has sentido tú en base a eso? como te dije, me he mantenido en, contacto con ellos. No he hecho actividades así como la que había hecho antes, eh, de reuniones y ese tipo de cosas en la parte alta, pero sí me he reunido con los dirigentes que son las personas que de cada sector saben a quién llevan a votar, cuáles son los que están conmigo. Y siempre yo me mantengo en ese contacto. Por ejemplo, ayer me mandaron una foto de una persona que andaba como volanteando de otro candidato y yo de una vez yo lo llamo directamente por su nombre. Mira, fulano, dime. Porque yo estoy siendo clara, estoy siendo directa con ellos, yo espero lo mismo. No, que fue... Bueno, estos no son días para eso. No, está aquí. Si te confundo, <laughs> después no te quejes. tú que me estás haciendo que me confunda. Entonces yo mantengo ese tipo de, contacto y de relación con, con las personas que están trabajando hacia mí porque ellos tienen su exigencia, tendrán su exigencia, pero yo también las mías. Claro. Yo ahorita tuve una muy buena reunión con un grupo de, mujeres en, el idioma de, la libertad y, le decía eso, que esto es una calle de doble vía, que mi vía se va a tratar del domingo recibir los votos y el trabajo de ellas y que la vía de ella también le tocará en algún momento. Claro. Entonces, eh, en base a eso, yo me creo que no he tenido pérdida de ningún dirigente, de, la parte alta ni de ningún otro lugar hasta el momento. La parte alta, como tú dices, es la parte que tú más dominas. Pero hay una parte que es la que se dice que es la donde están los popis y del mm. centro y, y eso. Y, y ese grupo de personas son los que han estado más activos contra el gobierno por lo que ha pasado la protesta. Aunque tú no aunque la gente no te siente a ti la verdad, la gente no te siente a ti, es mi opinión, no te siente a ti como una dirigente directamente del PLD, como que no te siente, te siente como que eres una, joven que está siendo aspirante, pero te ha afectado. ha, ayuda Exacto. Sí, mira lo que sucede. Dentro de la política en general hay una transformación. La gente, y más ese sector de clase media del que estamos hablando, vota por el amigo por el que conoce, más que por el color del partido. Yo tengo muchísimos amigos que están con Néstor ahí en, en, el PRM. Quizá el domingo hay algunos que, piensen. Que, que, <laughs> voten, que yo sé que le va a dar trabajo. Cuando vean la cara mía ahí en la boleta. ¿Oíste, Néstor? Yo lo sé que, que le va a pasar. Y hay otros que porque tienen un compromiso partidario, que son cosas muy diferentes, tienen que deberse al compromiso partidario, porque yo sé lo que es un compromiso de partido. Pero como te decía, no es porque el PRM, ni por el PLD, ni por el PRD, es por Carilín. Sí, eso... Entonces... Tú has tratado de vender más la imagen tuya, tanto que el partido. En base a eso que tú decías de lo de la protesta, que se han identificado muchos jóvenes de clase media, lo que pasa es que se ha matizado la protesta con un tema como si el gobierno tuviera alguna culpabilidad. Y la oposición lo ha capitalizado. Es una buena jugada de parte de ellos. Ahora, nosotros como ciudadanos, no como, como oficialistas, como ciudadanos, somos los responsables de separar una cosa de la otra. por oh, si tú te vas con la corriente y te quieres ir, como uno dice, con el batazo, ya eso va muy en ti. A mí, yo me siento sumamente afectada. Igual que como cualquier otro, con lo que pasó el 16 de febrero. Claro, porque ustedes tienen... Eh, y, sentía el mismo ánimo de ir a protestar a la Junta Central Electoral sobre lo que pasó el 16 de febrero. Ahora, la protesta le dieron otro color, otra tonalidad. Abrieron una brecha y por ahí entraron unos cuantos. Neto. Eh, e-, esa pregunta era la que te iba a hacer, pero en cuanto al principio que fuiste, afectada como candidata, como persona, como ciudadana, no se vio como en las redes eh, eh, eh, ese, ese descontento con la Junta Central Electoral, porque para mí, no como partido, ni porque yo pertenezco como ciudadano. como ciudadano, todo, todo el mundo se vio afectado. Claro, claro. Hablando de, candidatos, pero algunos cuantos no dijeron esta boca mía en un sentido. Pero tú sabes por qué. Porque lo atacaron. no porque lo matizaron, lo volvieron político en donde, por ejemplo, tú, aunque no fuera candidato, pero tiene una inclinación partidaria, tú y yo, yo te llegué a ver allá en, eh, el parquecito alguna vez, debimos de estar uno al lado de otro ahí protestando, pero ustedes lo politizaron. Entonces ya ahí yo no puedo ir. porque yo me estoy convirtiendo en parte de una protesta política que ustedes tenían instalada. Ahora, si era una protesta en contra de la Junta y del tollo que pasó, ahí yo hubiese estado al lado tuyo y de todito lo demás. Mira, la gente eh, y los jóvenes, porque he estado donde se menciona a Carolyn y es totalmente que no te ven como el PLD. Como, como Génesis estaba diciendo, que no, mire, no, Carolyn, Carolyn, perdón, es una persona, se da tu lugar porque así se han tratado tus amigos. Sí, ¿Entiendes? Que no te ven como una candidata del PLD. Es que yo soy una candidata aliada al PLD. Pero yo entiendo el, el contenido de lo que tú estás diciendo perfectamente. Y el domingo... No, y, hay, personas que tienen esa... No estoy diciendo que sea malo o bueno. hay personas que tienen una imagen tan, con, eh, tan amarrada al partido. Tú sabes que alguien que no... Por ejemplo, hay personas que van a votar por ti y no son políticos. O sea, no, le, no, no es que... Es que yo no quiero saber de PLD pero Carilín, ¿tú entiendes? Entonces ya por eso, ahí viene otro, otro público. Otro público. Por lo que estaba explicando eh, ahorita. Carilín, tú sabes que ahora mismo el mundo está en revuelo. Y el país está en revuelo. Hay cinco casos confirmados de coronavirus. Y últimamente, eh, yo siempre me vivo informando por mi esposa. Sí. Es posible que haga una sospecha. Y uno no sabe lo que pueda pasar de aquí el domingo. ¿Están preparados ustedes por si acaso la gente tenga miedo hasta de salir? Pero los afectados de aquí son los, que están más gordos. <laughs> ¿No te has visto un afectado de allá? Pero no hay, pérdida de peso en el coronavirus. No, no, pero se ven como muy en salud. Pero no, los jugadores de NBA también tienen, saliendo como positivo. ¿Ustedes están preparados para buscar el público, o sea, esa gente que tiene ese miedo y, preparados en el sentido de que miren, lo vamos a proteger y más en... No, Estamos preparados para buscar al público, pero la ansiedad existe. No vamos a decir que no. ¿Tú no te sientes ansioso? No, no, claro que sí. Ay, tú. Sí, pues yo y todo. No, pues Pero yo ah, con un disfraz de, pasear de voy para la calle a buscar los votos y a votar. Y la gente tiene que... Yo creo, no, yo creo que este es un país tan bendecido que, sí, yo también pienso eso. Eh, la cura. El coronavirus va a buscar la manera de, no... Yo te voy a hacer una otra pregunta, Carlin. Si tú quieres, hay personas que me están haciendo señas de flaco que quieren llamar. No sé <laughs> por qué quieren llamar. Si tú quieres abrir la, línea... Eh, pero antes de, terminar la línea... Yo no tengo problema. Flaco, si, es un cobrador, no lo pasa. Para las personas, Carlin, que tú le puedo dar... Prométemelo. ¿Qué se le puede decir a esas personas que luego de lo que pasó, se sienten como desanimadas. O sea, esas personas dicen, yo voy a ir a votar, yo no fui, voté mi voto y gasté mi gasolina. Y Me he encontrado con muchísimos casos. Que gente como que, luego de lo que pasó... Y los tigres se, han descubierto, ¿verdad? Lo, que... Tú entiendes lo que te digo. Hay personas y a los candidatos le ha favorecido en parte un pequeño énfasis en que hubieron muchos que vinieron con esa ansia, no, que ahora y cuando bien que se suspendieron, se vio que no estaban trabajando. Sí. ¿Entiendes? No, y el, día, aunque fue como hasta las 11 más o menos que pararon la votación, la gente desde las 6 y las 7 de la mañana en la calle hasta las 11, son cuatro horas o cinco horas. Lo que tú no comenzaste a hacer en ese lapso de tiempo, no lo va a hacer. No lo iba a hacer o sea, la intención salió a flote. Pues yo te pregunto, eh, tú, que ¿de qué forma tú le dices al público? Hay muchas personas que se sienten así. O sea, que se sienten como que desanimados, no quieren votar. No, realmente hay que levantarse ahora más temprano, con más fe, orar dos veces para que todo salga bien y para que Dios nos proteja del coronavirus. Hay que ir a votar. Porque para tú elegir, es para tú emitir hasta una crítica, tú tienes que ir a votar. El que denuncia, anuncia. Entonces hay que ir a votar. Eh, Además, eh, ese, esa era la protesta, o sea, ese era el objetivo de la protesta, que hay unas elecciones claras, con transparencia y sin ningún contratiempo. Y esos jóvenes también que eh, se le ha abierto la puerta para que sean observadores, usted va a la junta y usted lo va a Pero que ahora no quieren. bueno. No, yo supe que porque la, gente quiere ir hoy y mañana. ellos pueden llamar al 8097, que vi gente llamando. Pueden volver a llamar al 725-05. Si quieren hacerle alguna pregunta a y primero le voy a decir, si falto de respeto, lo corto ahí mismo. Sea quien sea, sea de ella, sea de del PRM, no me importa. No, puede faltar el respeto. 809-725-0505, pregunta para Carilín. Carilín, ya vamos a ver el día lunes. Sí. ¿Cómo tú te ves? ¿O te sigues viendo como la candidata, la regidora más votada? ¿Todavía te sigue viendo así? Claro. Atención, Lindo Flow. Está segura, está segura. <laughs> Decida, eh, ahí, mira, el flaco te está riendo, el flaco te está riendo. <laughs> como me cuenta a la salida. ¿Por qué tú tienes esa seguridad de que eso puede hacer así? Y hoy, esta mañana, perdón que te interrumpa, Yeyan la Antigua, me programa, dijeron eso, gracias para él. no, no lo vi, pero Aunque él lo hace, te lo digo desde ahora, Yeyan no hace las cosas porque le agradezcan. El tipo tiene una cosa que hace las cosas por convicción. Por convicción, El tipo es un tipo claro. yo tenía como dos años que no lo veía y lo vi en un desayuno en el aguacate hace como un mes y medio o algo así. Eso sí, tú tienes que ver esos comentarios de las redes sociales. Lo están comiendo. Yo que ni en las sala y el hay tanto insulto como le dijeron ayer ya Pero él esta mañana te puso así. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas te tienen esa, esa ¿cómo se dice? Esa, visión de que puedo hacer que tú puedas hacer Bueno, por el trabajo que he venido haciendo y la gente que he venido concitando y uniendo sectores bajo una sola candidatura que quizá en eso aventajo a los demás. Flaco, no ¿Qué es... ¿Qué más puede ser? ¿Qué más de ahí? Y, que no es una mujer chismosa que no la ve con, eso, con esos chimes. Ah, no, no, no, lo mío es trabajo. No, lo ¿De mío qué? es trabajo. los candidaticos. Es que los, los chismes no son votos, no, eso no... Eso no diga eh, nada. No, tú te ríes porque tú lo conoces y, le haciendo aleluya. Y, no, y, y, eso no es que, bulto de equipo de trabajo. Carilín tiene un equipo de trabajo. Eh. Señores, gracias Carilín por visitarnos, por hacer este cierre. ¿Qué pasó con la llamada? No, ah, cogieron miedo. El, el Comenzaron a llamar. Oye, el flaco, comenzó a hacer. hay llamada, hay llamada. Y yo, espérate, güey. Y ella está hablando, no puedo terminar la llamada. Flaco, ¿qué fue? O sea, la gente no quiso llamar. Flaco, ¿dónde tu <laughs> votas? ay, flaco. Eh. No, el flaco es tuyo. Eh, si el flaco no pasó la llamada, <laughs> es por algo. El flaco es tuyo ya. <laughs> Carilín, gracias de verdad. No, gracias a ustedes. gracias en la semana que viene yo me voy a invitar yo mismo. No, no, no, te tiene que estar aquí. Para que venir a eh, sacar conclusiones. Claro, ¿Qué salió bien? ¿Qué, salió, mal? Sí, la, eh, la predicción de Yerjan la antigua dio actitud. Yo la eh, voy a ah, buscar. ¿A dónde la encuentro? En Telenor, en Telenor, como siempre, la, la plataforma Telenor, el comentario de Yerjan muchas gracias. Gracias. Y, los muchachos, los camarógrafos, que están, en la llamada negativa la están guardando. Eh, así gracias. Y vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos un invitado, pero aún no ha llegado. No, ha llegado. Lo, que pasó con el hombre, que no, ha eh. llegado. Eh. La mujer puntual. <laughs> Señores, seguimos con los osobrosos.